assalomu alaykum qadrli obunachilar hamkasblar bizda shunday muammo bo'lyaptiki juda ko'pchilikda muammo bor aynan kamaz haydovchi akalarimiz hamkasblarimiz juda yaxshi tushunishi tushunishadi kamaz 6520 20 samosval mana shunday priborlar deyarli bir xil priborlar hammasi ko'pchilikda mana bu abs ABS tormoz sistemasi yonib qoladi Nespravnost ABS ko'pchilikda yonib qoladi shu narsa buni o'chirishni oson yo'li bor ko'pchilik bilmaydi buni kamazni o'zida diagnostika degan narsasi bo'ladi buning uchun bizga avvalo nima kerak bo'ladi aytib o'taman bu abs yongani uchun e, yo'lda militsiya xodimlari yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatishganda agar mana shu yonayotgan bo'lsa rossiyada shunaqa o'zbekistonda bilmadim qanaqa bo'ladi abs yonayotgan bo'lsa buning uchun jarima maydonchasiga olib kelib qo'yishlari ham mumkin hattoki jarima qilishadi bu yongani uchun buni bartaraf qilish uchun oson yo'li bor buning uchun biz предохранительlar turgan joyga kelamiz va bu yerda 6 предохранительni Xo'p, ko'ramiz mana bu yerda yozilgan. f 4 panelda 6-chi. Birda edi. Xo'p, F4 mana ko'rib turganlaringiz, hammasi ABS bilan bog'liq. Bu yerda ham mana F4. Endi bu bizikida yozilmagan ekan, to'g'risi men o'zim qidirib-qidirib topdim. F4 mana shu bo'lyapti hozir menda. Endi sanaymiz mana 1 2 3 4 5 6. Mana 6-chisi mana shu. oltinchi pirdaxnani tilda olib tashlaymiz olib tashladik ho'p endi panelga qaytamiz зажиганияni включат qilamiz menda hozir o'chib qolgan bo'lishi mumkin уже chunki men ichkaridan настройкадан to'g'irlab chiqqandim men sizlarga hozir tushunarli bo'lishi uchun ko'rsataman ho'p menyuga kiramiz menyuda громкость hop Дальше диагностика, тестирование, настройки. Настройка, настройкаga kiramiz. Выбор язык bizga kerak emas. Подсказка kerak emas. пароль. Пароль hammada har хил bo'lishi mumkin. Bizda 4 та 0, kimdadir 4 та 1 bo'lishi mumkin, kimdadir 1 2 3 4 bo'lishi mumkin. Parolda o'tkazib yuboramiz 0 0 0. Давом etamiz. Smena parol, parol qabul qilindi. Хоп. keyingisi установка parametrov установка parametrovga kiramiz подсчет impulsov подсчет impulsovni o'tkazib yuboramiz spidometr vod koeffitsiyenti spidometra тоже o'tkazib yuboramiz vod koeffitsiyenti transmissии тоже o'tkazib yuboramiz vod koeffitsiyenti tahometri buni ham o'tkazib yuboramiz ho'p vod предел ha vod предельной скоростli buni ham o'tkazib yuboramiz оборотni ham o'tkazib yuboramiz mana bu yerda mana обед shina danih. U menga o'chirilgan menda o'chirilgan turibdi mana обед shina danih выкл U menga выкл agar men hozir включат qilsam yonadi mana ko'rdinglarmi agar o'chirsam mana o'chdi bo'ldi o'chdi endi davom etamiz qaytamiz buni bosib tursak главный menyuga qaytadi bo'ldi endi mana o'chirib qaytadan yurg'izamiz abs endi yonmaydi xudo xohlasa mana o'chdi yurg'izamiz bo'ldi ko'rdinglarmi judayam oson agar kimga yordam bergan bo'lsa videomiz yoqqan bo'lsa layk like bosib qo'llab quvvatlab yuboringlar kommentariyada ham fikrlaringni qoldiringlar hammaga rahmat yana kimda qanaqa muammolar bo'lsa kimni nima qiynayotgan bo'lsa kommentariyada qoldiringlar bu haqida ham e, yechimlarini topib video qilib chiqaramiz sizlarga hammaga rahmat sog' bo'linglar